Online, Brooklyn, femeninas. Versátil, tejidos, elegante, chica. Tatura es una marca de ropa de mujer y se vende solo online. Quería pues eso, crear una marca bastante versátil pero que fuera más asequible. Me gustaba el concepto online, puedo ver realmente qué es lo que se vende, lo que gusta. Eso me daba eh, la oportunidad de, usar tejidos buenos y también que la costura fuera buena, local y que estuviera bien hecha, con costura francesa. Entonces eso normalmente me daba un coste súper elevado y de esta manera pues tenía un precio como bastante asequible. proyecto que se llama Member Styles. Hemos ido um, contactando como clientas y luego algunas chicas que nos inspiraban. Entonces em, hemos conocido a estas chicas y les hemos dicho que se pusieran su prenda de altura Nos hemos dado cuenta de cómo cada persona se pone esa misma prenda de montones de maneras diferentes. Dentro de nuestro blog salen estas chicas, cada miércoles sacamos a una y y puedes ver pues, los detalles de esa prenda y ver cómo, pues, cómo quedan. Y para que la gente, al ser online, no la han visto en tiendas nuestras prendas, puedan identificarse más pues, con la chica que ellas creen que es más cercana a ella.